ہمیں ہم دونات کی بہت سخت ضرورت ہے آج کل جو حالات چل رہے ہیں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا Who is right and who is wrong? Let the time speak for itself. وقت ہی بتائے گا مگر کہتے ہیں کہ ویلے ہو تو ادھر آؤ تم لوگوں کو الٹے سیدھے مشورے دوں کسی کے نخرے اٹھانے سے بہتر ہے کہ بندہ پڑوسیوں کی مرغی اٹھا لے اور ارے ایک سال سے شادی کے لیے جو وظیفہ پڑ رہا تھا افسوس وہ اچھا بات بیلنس کروانے جا رہا ہوں اگر کسی لڑکے کو ضرورت ہو تو بلا جھجک اپنا نمبر اچھا جناب انسان کبھی کبھی اتنا جھک جاتا ہے کہ ہر شکوا ختم ہو جاتا ہے نہ اپنے آپ سے نہ لوگوں سے نہ کسی اور سے پھر لوگ پوچھتے ہیں تم پر کسی بات کا تو اثر کیوں نہیں ہوتا بھائی اور آپ بس اس کو آپ کا پہلو بدلنے کے علاوہ کچھ نہیں کر پاتے ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں انہیں دیکھ کر ہمیں صبر کی لاٹھی تھام لینے چاہیے تاکہ رستہ سہولت کے ساتھ کٹ جائے اس کے علاوہ کہنا چاہیں کہ غرور جو ہے نا غرور غرور ایک بیماری ہے ڈیزیز ایکچولی جو کسی بھی کم ظرف کو لگ سکتی ہے اور لگ جاتی ہے پہلی بار زندگی میں مجھے اس وقت مشکل لگی زندگی جب میں نے سیکھا کہ جس بات پہ رونا ہے میرا If I have missed any of your messages, I will read them when I reach home and give you a proper answer. Okay? Welcome to FM 100. کہتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ علم کی بجائے تھوڑے سے ادب کی زیادہ ضرورت ہے ہر گمشدہ چیز وہاں سے ملتی ہے جہاں وہ کھوتی ہے سوائے اعتبار کے جہاں وہ کھو جائے وہاں سے کبھی نہیں ملتا اور اس نے اپنے آپ کو اتنا بدل لیا پہلے لہجہ بعد میں رستہ ہی بدل لیا کوئی بات نہیں نو پرابلم نیکسٹ لائف اچھا لڑکیاں پراڈو والے پراڈو والے سے لفٹ مانگے تو وہ بریک لگا دیتا ہے فوراً میں نے کل کھوتی ریڑی والے کو ہاتھ دیا تو آگے سے کہتا ہے ارے پراؤں تھلے آنا گیا داستان دل نو سوری داستان شوق دل ایسی نہ تھی مختصر جی لگا کر تم اگر سنتے میں کہتا اور بھی <laughs> آپ نے سنا ہی بند کر دیا So let's go for uh, for another beautiful song, and it is and this is Bia Bia Mani Dilber. This is uh, Brahui and Urdu. Brahui by uh, Akhtar Janab, and of course Urdu by Shazad Roy. کیسا عاشق ہے تیرے نام پہ قربان ہے مگر میری ہر بات سے انجان ہوا پھرتا ہے کیوں جانے کب کون کون مار دے کافر کے جانے کب کون مار دے کافر کہہ کر شہر کا شہر مسلمان بنا پھرتا ہے موسیقی